күн менен жердин ортосунда ай туруп алардын октору бир түз сызыкка туура келген учурда күн тутулат күн тутулган мезгилде айдын толук көлөкөсү жер бетине түшөт толук көлөкөнүн тегерегине жарым көлөкө түшөт жер күн менен айдын ортосуна туура келип жердин көлөкөсү айдын бетине түшсө ай тутулат толук тутулуу убагында асманда ай көрүнөт болгону анын жарымы өзүнүн мурдагы жарыгынан аз жана кочкул кызыл болуп калат календардык жыл боюнча экиден бешке чейин күн тутулуу болот жана үчкө чейин ай тутулуу болуп турат